共食いをするものじゃないんですか私は やっぱりそうです。おはようございます。怪我はもういいんですか ですよく聞こえませんはいもう一度いえ別にそんなつもりはないですけど。 しだけ考えてることすぐ顔に出ますからいえそれはないですけど。 あどきますねその瞬間に物とか投げたらダメですよ それじゃあ改めておはようございますお怪我はもういいんですか それは確かに頼まれたわけじゃないですけどでもやるなとも言われてませんよダメでしたなんです からず容量を得ませんね意味不明です 電気ですよね私が計測した結果紫外線の照射率がかなり異常な数値です お肌がこんがりどころかただれてグズグズに その 私この4日でいろいろと知りたいことができました質問に答えてくださいはいまさか断ったりしないですよね 私が知りたいのは、この街と、その外です。どうしたんです黙りこくって。 ですよそれはもう知ってますから意外です殴られると思ったんですが。似合わないですね れてる理由とかを ですがそう言われても家とここの往復しかしてないので がロート状になっていると 住めないからですねわかりますよそれくらいもしかして私のことをバカだと思っていませんかひどいなあ傷つきますよ てなかったぼーっとしないでくださいよなんか波げやりです態度悪い いいですそれじゃあどうしてここだけが5層目まであるのか教えてくださいはしょらないでくださいよ まで行ったことがないんですねはい違うんですかどうしました ですね元からあったものが何かによって全壊したって感じです です かそういう説明はなしですか ですかそれとも不機嫌なんですかどれくらいですか私名前を知ってるのはあなたを含めて3人だけです他にも話した人はいますけど会話にならなかったので。 かけたり襲われそうになったり逃げましたけど 然としないですね私も疑問だったんですがこの町の人は痴漢さんばかりですかバカにしないでくださいそれくらいわかりますよ 強者が弱者を糧にする自然の摂理のことでしょ んまり 役人顔で目つき悪いし口も悪いし乱暴だしおまけに変な体質してるしまあそれでもあなたは結構いい人ですよ。 がどう言ってもなんだかんだで私をそばに置いてくれるじゃないですか感謝してます 謎ですなんでそんなやる気なさそうなんですか つまりどういうことですじゃあ隔離されているっていうのはそういう理由からですか 哦。 るほど事情は大体分かりましたいろいろと複雑ですね についてならでも外っていうところはどうなんですか教えてください ガイドによります ですかほら早く は随分とアバウトですね ませんただあなたから見て私はどちら寄りに見えるのかなって今の話を聞いても私にはどちらがいいのか分かりませんあなたは自分のことをこちら側に属していると思ってるようですが。 それなら私はどうなんでしょうどちらに寄ればいいんでしょうか ですねあなたはきっとそう言うだろうと思ってましたあなたは面倒くさがってなかなか口に出しませんけど意外に優しいところがあるのは分かってます少しだけずれてるような気もしますが そうやって遠回しな言い方ばっかりしているといろんな人に誤解されちゃうんじゃないですか私みたいに鋭い人は珍しいと思いますよ 遠回しです誤解を招くだけですねんどうしました のですねもしかして新手の嫌がらせか何かですかうん本当に回りくどいことが好きですね思ってることを口にしないし口にするのは嘘が多いし口を出さないと手を出すし思いません 悪いですけど 空は青い をあえて信じるけなげな私 いえその3回目ですね私を名前で呼んでくれたの。 がとても嬉しいです大したことじゃないんですけどあなたにそう呼ばれるのがとても嬉しい私どこかおかしいんでしょうか ああ ったく、本当に素直じゃないですね。このままだと釣り合いが取れませんから、せめて私だけでも素直になります。私は、街の外に行ってみたい。そこがどんな世界か見てみたい。青い空を飛ぶのって気持ちよさそうじゃないですか。 私、思いました。何が正しくて何が間違っているのか、それはまだわからないけど、人を殺したり殺されたりするのは嫌だって。血は嫌いです。見たくない。それが大事な人から流れるものなら、なおさらに。だから、ロト、私と一緒に 町の外へ行きませんかそこが平和な世界ならあなたが傷つくこともなくなるでしょ 私そんなこと言っちゃいました さりげなく鼻で笑ってるんですかめちゃくちゃ感じ悪いです